Esta ruca va a ser algo de 40 años, la Si dura la casa ruca. Sí. Pasa 60. Antiguamente también nuestros antepasados, nuestros abuelitos, bisabuelos, bisabuelas, ¿cierto? Ellos trabajaban mucho en la lana, pasaban por varios procesos para después tener un ovillo como esto y con esto confeccionar eh, mantas, cojines, frazadas, ¿cierto? chomba también. ¿Hace chomba? Sí, le hace chomba a la Yesenia. Ya, ¿ve la importancia que tiene la lana? ¿Es importante la lana no? Sí. Ya, Música